هجار مزل ودنه حالم چرک ناچنه هجار مزل ودنه حالم چرک ناچنه دمود چم هر دنالم جیم بو من وکی مرنه دمود چم هر دنالم ناچنه هجار مزل ودنه حالم چرک ناچنه دمود چم هر دنالم جیم بو من وکی مرنه دمود چم هر دنالم هجارم از یه دست کرده از پیرگوم هشتای خورته فقیریه و به حالیه وی درد گران از گرتو هجارم از یه دست کرده از پیرگوم هشتای خورته فقیریه و به حالیه وی درد گران از گرتو هجارم از بیچارمه سرن رکار برزمه جدستم چو افجیانه خدا دعا دارتمه هجارم از بیچارمه سرن رکار برزمه جدستم چو افجیانه خدا دعا دارتمه